焦点ががあの短くなってきます。近くでもくっきり映るようになります。ちょっとお金を見てみましょう。こんなふうにね、お金も、ね、すごく綺麗にシャープに映ってます。